तो मैंने वीडियो को किया है थोड़ा कट और आप उनके सामने बंदा रुको रुको रुको भाई आप उनको बंदे का पेट का साउंड आ रहा है यही कहीं पर एक बंदा आ गया भोसरी वाले आ गए लूट कर रहा है भोसरी आराम से कर रहा है तेरा काम तो भोसरी वाले आराम से लूट कर रहा है भोसरी वाले दोनों मेरे को डरा दिया तो कोई बात नहीं आपने आगे और बंदा वैसे मार रहा है मतलब मार रहा है भोसरी वाला कब से चला बन रहा है तो इसे भी मार दिया आप उनने दो किला आसानी से कर लिया भाई लोग इसी बात पर आपको करना पड़ेगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब और यूट्यूब वाले को कोई बोलो यार अपना वीडियो वायरल कर दिया भोसरी वाला वीडियो यूट्यूब वाले आप उनका वीडियो वायरल कर रही है चलो एक और बंदा मेरे को शायद लग रहा है यहाँ पर बंदा आ चुका है मतलब आ गया आ गया बहुत देर पहले आ गया ये तेरी लग गई लोहे लग गए यार बंदों के चलो तीन चीज आपने ने आसानी से कर ली है फटाफट और भाई लोग अपन ने इसी बात पर तीन किल किए हैं तो आपको करना पड़ेगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब भर भर के कीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब और इससे पहले यूट्यूब वालों को बोलो बोलो कि अपना वीडियो वायरल करो समझ रहे हो ना आप मेरा वीडियो वायरल करने को बोल दो यार भाई लोग मेरे भाई लोग बोल दो यार फ्री फायर की फैमिली लोग बोल दो यूट्यूब वालों को की अपना वीडियो वायरल कर दो आप उनको नहीं मिले मेरी किट ही नहीं मिल रहा है सारा पिक्चर मारा है पर आप उनको अभी तक मेरी किट नहीं मिली आप उनके भोजरे में देखो आप उनकी हेल्थ कितने कम है और भोजरे वाला आप उनको मेरी किट नहीं मिल रही है यहाँ पर कहीं पर भी मेरी किट नहीं है समझ रहे हो आप मेरी किट नहीं है मेरे भाई अब उनको वीडियो वीडियो को कट कर दिया और थोड़ा बहुत फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था क्योंकि आप उनके पास बंदे नहीं मिले थे और आप उनके पास कुछ भी नहीं था मतलब मेरी किट नहीं था यहाँ पर कोई तो बंदा आ चुका है पर आप टेंशन नहीं लेने का अब उनके पास है हुक्म और आप उन उसे जला दिया है पर बंदा कहाँ पर है अपन को मालूम नहीं उनको अपन आराम से मतलब इंतजार करके मारेंगे कोई गड़बड़ नहीं हड़बड़ नहीं करने के आराम से बंदे को ढूंढ के मारेंगे कहाँ पर है बंदा अपन को मालूम है पर अपन इंतजार करेंगे उसको आसानी से मार देंगे यहाँ पर यहाँ पर बंदा आ चुका है यहाँ पर आएगा इसी बात पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें आप थोड़े बहुत मुद्दे जैसे चाले करते हैं मतलब स्कैन मतलब क्या बोलते हो चाले करते रहते हैं पर कोई बात नहीं भाई इस बात पर आपको करना चाहिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कैसे करता बहुत अच्छा खेलता है मेरे को मालूम है बोलने की जरूरत नहीं है मत बोल है कुछ भी मत बोलो अपन खेलता है अच्छा मतलब खेलता है भाई भाई बाय बाय